a tutti. Eh, sono il pedante. Eh, ringrazio eh, Marco, eh, Marco Zani che mi ha invitato a, a, presentare il mio lavoro, il mio libro sul tema della giornata. Ringrazio chi mi ha preceduto, Alessandro per la, per la, presentazione che introduce un po' tutta la, la tematica della, della propaganda governativa eh, nel caso che andremo ad affrontare anche chi parlerà dopo di me, eh, in relazione alla, alla, crisi economica, ma direi anche politica e istituzionale che sta sicuramente attraversando il nostro paese, l'Italia, e come eh, anticipava anche Marco, anche l'Europa e il progetto dell'Unione politica e monetaria europea. Io eh, ho affrontato questi temi termini della comunicazione politica e della propaganda attraverso eh, un personaggio che si chiama appunto il pedante, eh, con il quale, il quale nome e pseudonimo ho pubblicato eh, nel novembre dell'anno scorso un libro in italiano, ma che eh, era già presente con altri progetti, dove il tema della propaganda era affrontato eh, diciamo in maniera bilaterale. Eh, io non mi occupo soltanto e neanche tanto della propaganda dal lato della produzione, che è una costante di qualsiasi tipo di, ehm, di governo, di, di, di, progetto governativo, di ehm, ideologia o mitologia fondativa di, un progetto politico, eh, ma il mio interesse, l'interesse di questo personaggio, è eh, fortemente sbilanciato sulla ricezione, cioè sulle eh, cause che predispongono i destinatari della propaganda, nel caso specifico naturalmente, non in senso teorico e generale, a eh, accogliere i messaggi di questa propaganda e quindi la mia attenzione è, si pone in particolare su quella che ormai da qualche decennio si chiama la narrazione, mm? come eh, certi messaggi sono raccontati in modo da essere assimilati e metabolizzati dal pubblico. Quindi eh, ho voluto dare una, mm, in, questa, in questo breve intervento ho voluto dare un'idea del percorso eh, che eh, è stato fatto da, da questo personaggio nell'analisi di queste dinamiche. Il pedante è un personaggio, come dicevo, è anche una persona che sono io, e quindi brevemente è un personaggio che nasce nel 2013 su un social network eh, con delle caratteristiche eh, anche dialettiche e stilistiche eh, si rivolge in maniera molto severa e formale ai suoi interlocutori, ad interlocutori di diverse nazionalità, ma principalmente si, occupa, si rivolge agli italiani in quanto si occupa della realtà italiana e ha come principale tema eh, di interesse quello della comunicazione di massa per l'appunto con un'attenzione particolare alla ricezione e quindi alle, alle mode ideologiche e alle tendenze, eh, alle tendenze politiche appunto che identificano mm, delle mode. Dietro il personaggio c'è una persona, vi ho dato qualche informazione eh, di contesto, eh, come molti di coloro che eh, si occupano e si preoccupano di questi temi eh, io provengo da, un, da un'epoca storica che in Italia abbiamo chiamato il baby boom, che identifica non solo un periodo di espansione economica ma anche appunto demografica eh, e eh, sono stato testimone di un passaggio di paradigma dal, da un paradigma socialdemocratico che è quello in cui sono cresciuto e ho studiato e ho anche mosso i primi passi nel mondo del lavoro a un paradigma che oggi chiamiamo neoliberale o liberista, secondo anche le interpretazioni, eh, di segno per molti versi opposto e quindi questo eh, ha posto le persone della mia generazione in una posizione privilegiata nel formulare le critiche a, a questo cambio di paradigma, a questo nuovo sistema e alle strutture che ne sono derivate ho una formazione letteraria, musicale, però ho lavorato per diversi anni in un settore dei servizi pubblici e anche in questo caso ho, ho, ho voluto riportarlo perché è stato per me prezioso essere testimone di un passaggio dal eh, monopolio pubblico di un settore di servizio come la distribuzione del gas naturale, grazie mille, ehm, alla eh, progressiva liberalizzazione e privatizzazione di questi servizi e per me è stata una formazione importante. Oggi prevalentemente scrivo e lavoro come musicista. Il primo, il primo progetto del pedante di critica alla comunicazione di massa si chiama Facciamo Come. Facciamo Come è un eh, sito internet eh, incominciato nel 2014, partito nel 2014 ed è un generatore di frasi. Il suo scopo è quello di prendersi gioco del complesso di inferiorità eh, così tipico degli italiani quando si eh, pongono a confronto con altri paesi europei e altri paesi del mondo, soprattutto paesi di lingua tedesca, ma non solo. Eh, queste frasi eh, offrono una contronarrativa eh, satirica, ironica, alla questa ossessione dei politici e dei mezzi di comunicazione italiani nel rappresentare l'Italia come la cenerentola d'Europa o del mondo, in quanto eh, dicono mm, in ritardo rispetto alla globalizzazione, in ritardo rispetto alle ricette e ai dogmi eh, orientati al mercato e alle politiche liberiste che dovrebbero redimerla dai suoi ritardi, redimerla sue, da, dai suoi vizi. Il eh, generatore eh, ha fatto un certo successo, ci sono più di 1.700.000 mm, generazioni, adesso ce ne saranno penso di più perché continua ad essere online, 1.600 frasi, c'è un libro, c'è un'interfaccia di programmazione, c'è un Twitter bot eccetera, e ci sono anche dei biglietti da visita, che poi vi darò. Eh, qui c'è un esempio, questa è la schermata, è la schermata del sito con una frase diciamo paradigmatica, eh, esemplificativa, mentre Pompei va a pezzi in Paraguay hanno salvato i monumenti trasformandoli in autogrill. <laughs> Eh, è non l'abbiamo letta da nessuna parte, io personalmente non l'ho letta da nessuna parte, è una frase inventata ma che è direi altamente plausibile perché qui eh, leggiamo appunto il, il disprezzo di, di, molti opinionisti italiani soprattutto, anche stranieri, ma io direi soprattutto italiani, quindi la ricezione più importante della produzione come anticipavo, eh, la tendenza a disprezzare il... Um, patrimonio anche culturale italiano come qualcosa di, di una, una, sorta di rendita su cui gli italiani si ostinano a voler vivere, quando invece dovrebbero eh, abbracciare delle soluzioni dinamiche e appunto orientate al mercato, come il fatto di trasformare un monumento in un autogrill, che li renderebbero anche con, eh, economicamente un paese di successo. Quindi abbiamo come funziona? Abbiamo una frase casuale, una su eh, 1600 circa, e un, è un paese, un random country, che è anche, anch'esso casuale e quindi si generano continuamente delle frasi nuove, per quanto assurde chi nel pubblico italiano sa che cose del genere non è affatto raro trovarle sui nostri giornali, tant'è che molte delle frasi di facciamo come sono effettivamente prese dai nostri giornali e non è semplice distinguere quelle inventate da quelle documentate. Prendiamo qualche altro esempio per capirci. In Bassa Sassonia il 95% dei giovani non vuole il posto fisso, l'altro 5% hanno genitori italiani. E anche questa cosa, l'amore per eh, il posto fisso e quindi il rifiuto di una precarietà che invece è vista come una dinamicità da una retorica sempre eh, contemporanea eh, che vuole il libero movimento delle persone anche nelle, negli affari lavorativi, al pari delle merci e dei capitali. Ecco, il fatto che invece gli italiani, eh, si dice, vogliano questa sicurezza, indebita sicurezza, è considerato un vizio e una delle cause del loro declino e della loro crisi. Diritti del lavoro, anche quest'altra frase, nelle isole vergini britanniche i lavoratori hanno più diritti perché protestano di meno di questo sbilanciamento verso naturalmente il capitale e il padronato. Eh, questa probabilmente l'ho letta davvero, l'Italia era la cicala, le isole Holland la formica e poi arrivò l'inverno e quindi eh, naturalmente il riferimento alla celebre fiaba di La Fontaine eh, qui siamo, arriviamo anche a disprezzare le nostre cosiddette eccellenze. Io bevo solo il vino dell'Uganda, non so se fanno il vino in Uganda, perché il nostro lo allungano con lo smalto per le unghie. Purtroppo siamo arrivati anche a questo con riferimento soprattutto ai prodotti agricoli, pensiamo ad esempio ai pomodori e alle arance, si sono purtroppo sentiti dei politici che ritengono che ci si debba aprire anche i mercati ad esempio del Nord Africa in quanto i nostri prodotti sarebbero viziati da problemi. No? Ecco, purtroppo c'è. Il cosiddetto autorazzismo italiano è mh, mm, purtroppo un baco, un baco nazionale, purtroppo noto e anche di lunga data. Qui ho riportato delle citazioni di alcuni scrittori, intellettuali illustri del nostro, del nostro passato, del passato italiano, Costanzo Preve che forse ha scritto la, secondo me la frase più bella e più più tranchant sull'argomento, in quanto ha colto il paradosso della, del, di un autorazzismo italiano dove sono gli italiani stessi che nel condannare un intero popolo però non possono condannare se stessi e quindi c'è questo cortocircuito dove il critico italiano dell'italianità se ne tira fuori fingendosi un lord anglo-scandinavo finito per caso in un mondo di trogloditi mediterranei però vediamo che anche anticamente, cioè anticamente insomma ormai cento anni fa, Carlo Emilio Gadda, uno dei nostri più grandi autori eh, di prosa, scriveva dal fronte questo, dalla prima guerra mondiale, la, ecco, le parole italiane esatte, penso di tradurlo eh, testualmente, la porca rogna italiana di sminuirci, noi stessi. Quest'altra frase anche di Guerra che è interessante perché mette in relazione questo autorazzismo estremo con invece un suprematismo altrettanto estremo che era stato tipico eh, del, mm, eh, del, ventennio fascista. Invece si passa da un estremo all'altro, dice questi italiani che eh, ritengono di trovare le soluzioni ai guai del paese all'estero sono persino più pazzi dei precedenti, i quali sostenevano che l'Italia per star bene doveva dominare sul mondo. E quindi eh, sui giornali italiani leggiamo normalmente, io qui ho fatto una, una sorta di algoritmo dove cerco di riassumere il concetto, dobbiamo cedere la sovranità, non si capisce perché, eh, attirare investimenti esteri, esteri, sono sempre esteri gli investimenti che bisogna attirare in Italia, ma italiani, essere più credibili all'estero, eh, prestare attenzione alle raccomandazioni di un paese estero a caso, eh, e prendere naturalmente prendere lezioni, imparare la lezione di un paese estero a caso. Queste sono cose assolutamente nel, normale giorno di lettura dei quotidiani italiani ci si imbatteranno in uno o più di queste formulazioni. Eh, questo è importante perché naturalmente il, mh, questa eh, predisposizione storica probabilmente che ha a che fare naturalmente con tutta una serie di, di, di fattori anche costitutivi del nostro paese, però è fortemente predisponente rispetto a una retorica che eh, si presenta come una retorica di stampo internazionalista. Quindi l'italiano, i lettori italiani, il pubblico italiano sono particolarmente predisposti alla retorica internazionalista proprio in forza di questo eh, disagio eh, antropologico e storico dell'essere italiani sicché ehm, le ricette che provengono dall'estero trovano mediamente un terreno molto fertile nel pubblico italiano. E questo per me è stato un punto di partenza molto importante che poi ho sviluppato successivamente in un blog che è il pedante.org che più che un blog diciamo che è una raccolta di articoli eh, in tre anni mh, mm, ha prodotto 85 articoli ma in realtà meno perché alcuni sono tradotti, quindi possiamo dire una settantina di articoli, <coughs> principalmente in italiano, alcuni appunto in spagnolo e in inglese. C'è una, un confronto con i lettori sul blog rispetto agli articoli e ai temi, ai temi sollevati. Eh, non ho idea di quale sia il pubblico, di quante persone visitino questo blog perché ho scelto fin dall'inizio di non raccogliere nessuna informazione su, sui miei visitatori, proprio per non, per non, utilizzare gli strumenti della propaganda, per l'appunto, quindi la massima privacy, il server è mio e io distruggo anche i log. Eh, ha vinto un premio nel 2016, eh, secondo posto come miglior sito politico di opinione questa è una, è una schermata, eh, c'è un, um, un, uh, motto eh, che eh, diciamo ricalca un, una frase attribuita a George Orwell, ma che non è di George Orwell, eh, che ripetere l'ostro in tempi di menzogna è un atto rivoluzionario. Non c'è bisogno di dire cose rivoluzionarie o, o nuove, ma di ripetere delle ovvietà, e questo è quello che blog del pedante si propone, eh, semplicemente di riformulare anche concetti che appartengono alla nostra civiltà costituzionale in modo da eh, offrire una contronarrativa invece a questa propaganda politica di marca sia interna sia europeista sia atlantista naturalmente che è eh, quotidianamente veicolata dai nostri mezzi di informazione. Eh, pedanteria, eh, il pedante è pedante, la scrittura è pedante, sì che eh, ho ritenuto di misurare anche con un algoritmo la pedanteria degli articoli, eh, quindi vediamo due, uno ha pedanteria 5 che è il massimo, l'ultimo che ho scritto è la pedanteria 1, quindi chi non vuole, chi ha poco tempo, legge gli articoli con pedanteria bassa. Eh, il, gli articoli del blog e gli argomenti formano lo scheletro eh, teorico, teoretico del libro, che sarebbe poi stato pubblicato tre anni dopo, o due anni qualcosa, e eh, alcuni articoli particolarmente letti sono diventati eh, dei capitoli del libro. Alcuni esempi, il socialismo dei ricchi, eh, su come eh, delle politiche, delle, economie fortemente orientate al mercato competitive in realtà ehm, si basino su dei privilegi di tipo socialista per le grandi, le grandi corporation e per eh, i grandi investitori. Eh, so, un esempio che mi viene in mente è il, il monopolio della moneta, se la moneta eh, in Italia e nell'Eurozona non è, ehm, diciamo, non è gestita, le politiche delle monete non sono gestite dall'esecutivo e dal governo, ma da un soggetto altro dal governo, beh, in un'economia di mercato io mi aspetto che ci sia una gara d'appalto per fare questo questo non è naturalmente non, è molto compatibile con, le, con, i principi del mercato. Il questismo sul fatto che ehm, eh, molte forze politiche ieri e anche oggi e presumibilmente anche domani invocheranno in continuazione una diversa idea di eh, politica europea, una diversa Europa e, e si, è, si osserva, io ho osservato come normalmente questo sia il modo migliore per conservare e proteggere, proteggere esattamente questa idea d'Europa, eh, immaginandone un'altra che non esiste. Eh, c'è un, un, un, articolo molto lungo sulle, di studio di quali sono le apologie del fallimento delle politiche neoliberali, eh, che in sostanza eh, questi fallimenti sono giustificati incolpando le vittime se le politiche del mercato non funzionano è perché le popolazioni le rifiutano, rifiutano questa medicina e quindi le fanno fallire e quindi è colpa nostra. Eh, altre riflessioni, ad esempio sul ruolo del simbolo, queste sono tutte cose che successivamente sono ehm, confluite nel libro, che è questo, che ho portato, eh, la crisi narrata, crisi si infabula, mi hanno traduzione inglese del libro. Ehm, questo è stato scritto nei, primi mesi del 2017, pubblicato come dicevo a novembre del 2017, è in corso la quarta ristampa, è il mio primo libro. Il eh, promotore di questo libro è il eh, dottor Giacchè, che è stato lui a, a spingermi a, a, scriverlo e eh, successivamente subito l'idea è stata portata avanti anche senatore Bagnari che sarà qui presente e che, i cui scritti mi hanno molto influenzato e eh, che vi ho citato naturalmente in questo libro. Eh, l'importanza del blog eh, si riflette nel fatto che più o meno il 50% del libro eh, consiste di adattamenti di articoli già scritti per il blog. Eh, quindi ne risulta sia una collezione di saggi ma anche un, un volume sua coerenza interna e una trama. Una trama perché il, ehm, il libro parla appunto di una narrazione, come dicevo, eh, che riflette proprio il mio interesse rispetto alla propaganda. Più che i mezzi della propaganda a me interessano le strategie narrative, cioè in che modo la propaganda crea un set di informazioni coerenti eh, che si giustificano l'un l'altra e si rimandano l'un l'altra per eh, destinatari eh, la sensazione comunque di una rappresentazione coerente, ancorché falsa, ma coerente. Ehm, allora, per capire, per capire, questa narrazione, io ho, ho avuto, diciamo, sentito, ho avvertito la necessità, come probabilmente anche altri autori, sempre Bagnai, come altri autori, martellottori io ho, ho, ho, avvertito l'esigenza di utilizzare eh, gli strumenti della narratologia e quindi eh, sostanzialmente l'eroe che è il, ehm, la nazione, gli italiani eccetera, che è come un bambino che deve essere educato, che deve fronteggiare delle forze oscure, i mercati, la globalizzazione, la recessione eccetera, può scegliere se affidarsi alle guide, che sono i tecnocrati, gli esperti e via dicendo, o ai cattivi, che sono i populisti, i cosiddetti fascisto-comunisti, eh, xenofobi e quant'altro, i nostalgici, non ne parliamo, affidandosi alle guide a fronte delle prove, le prove sono l'austerità e, le, eh, e le sofferenze che abbiamo visto già anche illustrato l'amico greco, chi supera le prove è destinato al successo, chi si affida ai cattivi è destinato al fallimento. Questa è una favola assolutamente puerile che però di fatto riassume molto bene preparazione giornalistica. Eh, il libro è suddiviso in trame, autori, retorica e personaggi, io poi lascio a voi l'approfondimento la, di, di questi, punti se, siete interessati ecco, alla, ad approfondirli, l'analisi è sempre di tipo narratologico e eh, si vanno ad analizzare appunto i singoli personaggi, le singole tecniche retoriche questa narrazione, quindi come viene narrata la crisi, come è narrata la crisi all'interno di questo progetto propagandistico. Finisco qui e vi ringrazio per l'ascolto.